ልንጀምር ነው ኮሚኒኬሽንን። ኮሚኒኬሽን ምንድን ነው ብለን ልንጀምር ነው። ከዛ የኮሚኒኬሽን ከዛ ዞር ብለን ደግሞ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ምንድን ነው እንላለን። ከዛ ኮምፒውተር ሳይንስ ምንድን ነው ብለን በዛ በሶስቱ እናያለን። እያንዳንዱ ምንድን ነው እያንዳንዱ ያቀፉት የራሳቸው ግሩፕ አላቸው፣ የራሳቸው መንገድ አላቸው እና እሱን ልናይ ነው። ስንጀምር ጊዜ ምንድን ነው ብለን ነው የምንጀምረው። ይሆንና ምን ማለት ነው ኮምፒውተር ሳይንስ ኮምፒውተር ኮሚኒኬሽን ይቅርታ፣ ምን ማለት ነው ኮሚኒኬሽን ብለን የምንጀምረው? ኮምፒውተር ሳይንስ በኋላ እንደርስበታለን። ኮሚኒኬሽን ሲምፕል the act of transferring information from one person, place, or group to another. Every communication involves at least one sender, a message, and a receipt. The transmission of the message from a sender to a recipient ካን ቢ አፌክትድ ባይ አ ሂውጅ ሬንጅ ኦፍ ቲንግስ ለተለያየ ነገር አፌክት ያደርገዋል ኮሚኒኬሽንን ኮሚኒኬሽን ስንል እና አንድ መጀመሪያ የሚሰደው ሰው ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ ቁጭ ብሎ ጆሮ የሚሰጠው ሰው ያስፈልጋል እና የሚያወራው ሰው እና ጆሮ የሚሰጠው ሰው እና መካከል ላይ ደግሞ ማሴጁ አለ ራሱ የሚናገሩት ቃሎችን እሱን እሱ ኮሚኒኬሽን ይባላል እና በቴክኖሎጂም ቢባል ቴሌፎን ብናነሳ ብንደውል የሚሰድ ቴሌፎን ይወስዳል። የሚሰደው ሰው ያስፈልገዋል። ቁጭ ያለበት ቦታ የሚሰደው ማሴጅ ያስፈልገዋል እና እዛ ጋር ደግሞ ማሴጁ የሚቀበል ሰው ያስፈልጋል እና በሶስቱ እነዛ ሶስቱን ያስፈልጋሉ ነው የሚለው ኮሚኒኬሽን ስንል ኮሚኒኬሽን ስንል ምን ምን ምን ምን አይነት ነገሮች አሉ ይላል። እዚህ ጋር አስራ ሁለት ነው። እዚህ ጋር ኒውስፔፐርን ዞር አድርጎታል። ስለዚህ ነው ግን አንደኛ ኒውስፔፐርም የኮሚኒኬሽን መንገድ ነው። በጽፈት ኒውስ ላይ ይጽፉታል፣ እኛ እናነበዋለን። ማሴጅ የሚጻፈው ማሴጁ የሚሰደደው ነው። የሚጽፈው ሰው ማሴጁ የሚሰጠን ሰው ነው። ቁጭ ብሎ የሚያነበው ሰው ሪሲቭ የሚያደርገው እና ሶስቱ አሉ። ሶስት መንገዶች እና አንደኛው በቴሌቪዥን እና በሬዲዮ ነው። ከዛ ሪኮርዲንግ ሚውዚክ አለ፣ ቡክስ አለ ንሰች ይልሻል። ከዛ ደግሞ ፓብሊሽድ አርቲካል ኤንድ ሪትን ወርድስ በመጋዚን በኒውስፔፐር ብቻ ሳይሆን መጋዚኖችም አሉ፣ የተለያየ ነገሮች አሉ። ቡለተን ቦርድ ምን ብለው የሚጽፉበት ቦታ አለ። እሱ ሁሉ ማሴጅ ነው። ከዛ ሞሽን ፒክቸር አለ። በስዕል ማየት በስዕል የምንቀበለው ማሴጅ አለ። በሷ ኮሚኒኬሽን የምንለው መንገዶች ኦንላይን ኮሚኒኬሽን ኢንተርኔትም ኮሚኒኬሽን ማተድ ነው ማለት ነው። ቮይስ ሪኮርዲንግ ማለት ሪኮርድ አድርጎ ወስዶ መስማት እሱም ሪኮርዲንግ ይባላል። በፎን በሜል ከዛ በአድቨርታይዝሜንት አለ። ፌስ ቱ ፌስ ኢንተራክሽን አለ። ቁጭ ልክ ሰዎች ሲያወሩ። ቨርባል እና ነን ቨርባል አለ። እዚህ ጋር ቀጥሎ በሲምብል መስራት እንችላለን። በእጃችን በምናምን በአክሽን በሱንም ማሴጅ መስጠት እንችላለን ማለት ነው እና እነዚህ አስራ ሁለት አይነት ናቸው። ኒውስፔፐሩን ቀንሶ ነው እዚህ ጋር አስራ አንድ ያለው። ደግሞ ትንሽ ስለ ሂስትሪ የምናውቀውን ሂስትሪ ኮሚኒኬሽን እንዴት እንደዚህ ጀመረ፣ ኬት ተጀመረ እና ምን አመጣው ብለን ትንሽ ወደ ኋላ ሄደን እናያለን። Hi, my name is Jennifer. Today I'll tell you a short history of communication between people on our planet. ዛሬ ስለ አሁን መጥቼ ስሜ ጀነፈር ሮዝ ትንሽ ስለ ኮሚኒኬሽን ትንሽ ሂስትሪ ልንገራችሁ አለች። Prehistoric man lived long before us and, unlike us, was not able to talk. Communication was mostly through signs and gestures, but in some cases it wasn't enough and their plans failed. እሷ የምትለው ከበድሮ ጊዜ ሰዎች የመጀመሪያ ሰዎች ብዙ ኮሚኒኬሽን በቨርባል ኮሚኒኬሽን በቃል የሚነጋገሩት ነገር አይደለም እና በብዛት ጊዜ በሳይን ነው የሚነጋገሩት በእጃቸው እና The oldest known religions are also from this era. They were mostly shamanic. communication also እሱ ኮሚኒኬሽን ስለ ሃይማኖታችን ሁሉ ይነግረናል። ሃይማኖት የመጀመሪያ ሃይማኖት እኔ ክርስቲያን ነኝ። ስለዚህ ስለ ክርስቲያን ስንል እንዴት ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደተጀመረ የመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ አጻጸፉ፣ ማን ጻፉ፣ በምን ቋንቋ ተጻፈ፣ ምን ሲባል እሱ የእጅ በእጅ መጽሐፍ ካልጀመሩ እሱ ኮሚኒኬት ማድረግ አይችሉም። ከአንዱ ወደ አንዱ የዛን ጊዜ የጻፈው ሰው ማሴጁን ጽፎልኝ ወረቀት ላይ አስቀምጧል። እኔ ደግሞ ማሴጁ ሪሲቭ አደርጋለሁ። በዛ ሶስት መንገድ የሚጽፈው ሰው ያለ፣ ማሴጅ የሚሰጠው ነገር አለ፣ ማሴጁን ደግሞ የሚቀበሉት አሉ እና ስለዛ በነዛ ኮሚኒኬሽን የሚባለው በዚህ ሶስቱም መንገድ የሚያገናኝ ነው። The inhabitants of ancient Greece and Rome. አራት መቶ ሺህ BCE already knew how to write they would na ande inde mezaha mezaf jemro neber arat meto shi amet ka Jesus Kristos mawalek befit write on clay tablets because it made it possible for them to erase and rewrite the text na be clay tablets la izefu neber ክሌን የመረጡት እንደ ላጲስ አጥፍተው እንደገና ሀብሎ መጻፍ ይችላል ተብላል። እሱ ላይ ክሌው ላይ የምታሳየን ፒራሚድ ነው። የፒራሚድ ስለ ሂሳብ ነው። ሂሳብ ቁጥር፣ አንግልስ፣ ትራያንግልስ ምናምን እሱ ስለሱ ነው። የራሳቸውን ሲምቦል እዛ ላይ መጻፍ ጀመሩ እና ክሌው ከባድ ነበር መሸከሙ። ይሄ ቀለል ያለ መንገዱ It was made from the sedge that grows in the swamps near the Nile. እዛ ናይል ጎን የሚገኘው ስዋምፕ ውስጥ የሚያገኙትን ቅጠል እሱን ፓፓይረስ አድርገው ወረቀት አድርገው ሰሩበት። They usually carried it in rolls, like in ancient times. በቀላሉ ክብደቱ ቀለል ያለ ስለሆነ እሱን መረጡት እና በቀላል ተሸክመው መሄድ ይችሉ ነበረ። ይሄ ደግሞ ስለ ሚድል ኤጅ ነው የምታወራው። In the middle ages, runners or messengers were used for long distance communication. ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማሴጅ ለመውሰድ በድሮ ጊዜ ሰው ማሴጁን ተሸክሞ መሄድ ይችላል። አሁን ድሮ በቃል ተሸክሞ ቃሉ ሄዱ ለሰው ይነግር ነበረ ከወረቀት ከመጽሐፍ በፊት። ከዛ በኋላ ሰው የተጻፈውን ወረቀት ይዞ ሮጦ እዛ ማድረስ ይችላል። ወይም በፈረስ ወይም ባህያ ፈጥኖ እዛ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚወስደው መንገድ ነበር። In many cases, they were replaced by carrier pigeons. ከዛ ፒጅንን መጠቀም ጀመሩ እና ቀስ ብሎ ፒጅኖቹ የሰው ቦታ ወሰዱ። In the early Middle Ages, horns and other instruments were used to signalize the start. ከዛ ሳውንድንም መጠቀም ጀመሩ። ላይ ሆርን በድሮ ጊዜ ሆን ያደርጋሉ ዋር ከመጣም ብለው እሱን አናውንስ የሚያደርጉበት በእሳት በተለያየ መንገድ ዋር ተዘጋጅተናል ልንጣላ ነው የሚለውን እሱን በሳውንድ ይጠቀሙ ነበር። Start of a battle, presence of danger, or an important announcement. Some እሱንም የሆኑንም ለአናውንስሜንት ሊጠቀሙት ይችላሉ። እዚህ ጋር ሰለብሬት ልናደረግ ነው በዚህ ቀን ነው የሚባለው። በዛ ወር እንደዛ ሆርን ሲያደርጉ ያ ሰለብሬሽኑ በዛ ቀን ይሆናል። በተለያየ መልስ ለተለያየ መንገድ ይጠቀሙት ነበር። አንዳንዶች ደግሞ በስሞክ ሲግናል ነው ሶስት ስሞክ ሲግናል በተለያየ ሲግናል በዛ ቃል አድርጎ የተነጋገሩበት ነበር። The first electric telegraphs used the alphabet invented. By Samuel Morse. invented by Samuel Morse in ተሪፋት በአስራ ስምንት ሰላሳ አምስት ዓመተ ምህረት ነበረ የፈጠረው ይህንን ቃሎች It was based on different combinations of dots and lines. በዶት እና በላይን ነው። በኤሌክትሪኩን ዶት እና ላይን አድርጎ እሱ ቋንቋ አድርጎ ይሰድላቸው እና በዛ ቴሌግራም አድርጎ ኮሚኒኬሽን ያሳልፉ ነበር። Which presented the short and long electrical signals. የሾርቱን እና የሎንጉን አጭሩና ረጅሙን ኤሌክትሪካል ሲግናሉን ተጠቅሞ እሱን ኮሚኒኬሽን ያደረጉ ነበር፣ ቴሌግራም ያደረጉት ነበረ። አሌክሳንደር ግራም ቢል የሚባለው የመጀመሪያውን ቴሌፎን ኢንቨንት አረገ። እሱ ኤሌክትሪክን ተጠቅሞ በሳውንዱን በኤሌክትሪክ አሳልፎ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ አድርጎ እዛ ጋር ደግሞ በኤሌክትሪክ እንዲሰሙት አረጉ ከአስር አስራ አምስት ዓመት በኋላ ቴሌፎን ጀመሩ። Telefon Hirmondo was actually a telephone newspaper. The people could subscribe ከዛ ደግሞ ቴሌፎን ሁማንዶ የሚባል ጀመሩ። በቴሌፎን ኒውስ ቁጭ ብሎ ሰው ያነብላቸዋል እና የተለያየ ኒውስ መስማት ይቻላል። Subscribe to as an extra service to telephones. It provided the listeners with a wide range of all-day programs. የተለያየ ፕሮግራምን ቀኑን ሙሉ እዛ ሰርቪስ ላይ ማድረግ ይችላል። ይደውሉና የዛሬን ፕሮግራም ንገረኝ፣ ዛሬን ኒውስ ንገረኝ፣ ዛሬን ምን ተብሎ ምርጫ አድርገው እሱን መርጠው ስለዛ ስራ ተብሎ እሱ ስራ ነበር። The broadcasts of Telephone Here Mundo have later been replaced by those of the radio, cinema, and television. እዛ እሱ ቁጭ ብሎ ሰዎች በቴሌፎን እሱን ከሚሰሙ በሬዲዮ ጀመሩባቸው እና በቴሌቪዥን ጀመሩባቸው እና በዛ መንገድ ሙዚቃውን ምኑንም በዛ መንገድ እንዲሰሙ ይሆናል። አሁን ሙዚቃ ቁጭ ብሎ ሰው እዚህ ጋር ቁጭ ብሎን እዛ ጋር ኦርኬስትራ ሲጫወት ሰው እሱን ከመስማት በቴሌፎን እዚህ ጋር በሬዲዮ መስማት ይቻላል፣ በቴሌቪዥን ማየት ይቻላል። Ah, so you missed your train? Yes. I got to the station and there it was just pulling out. You might have caught it by running. No. ሁሉ ነገር መዛም መቅረብ ጀመረ። In 1945, the Hungarian mathematician Janos Neumann invented the architecture of የአነስ ኑመን የመጀመሪያውን አርኪቴክቸር ሰራ ኮምፒውተር ኮንቴምፖራሪ ኮምፒውተር ነበረ computers have then been replaced by personal and later portable ከዛ አሁን ግን ፐርሰናል ኮምፒውተር እያንዳንዱ የራሳቸውን መግዛት ጀመሩ። ለእያንዳንዱ ሰው ተሸክመው የራሳቸውን ኮምፒውተር የሚሄዱበት ሆነ። In parallel with the evolution of computers appeared and also evolved the mobile phone. ከዛ አሁን ደግሞ አልፎ ተርፎ ኮምፒውተርን ቴሌፎን ካምፓኒ ወደ ወደ ኮምፒውተር ጋር ተገናኝ መርጅ ሆነ መርጅ ሆኖ ቴሌፎን ኮሚኒኬሽን በጆሮ የምንሰማውን ኮሚኒኬሽን ጨምሮ እሱን አቅፎ ቁጭ ብለን በየቀኑ የምንናገረው ኮምፒውተር ጋር ከዛ ጋር ተገናኝቷል። in 1971, two years after the first global computer network had የመጀመሪያ ከ1971 ሁለት ዓመት ከ1971 ዓመተ ምህረት ላይ ከሁለት ዓመት በኋላ የመጀመሪያው ኢንተርኔት ዓለምን በሙሉ ኢንተርኔቱ በደንብ ከገባ በኋላ የዛን ጊዜ ኢሜል ጀመሩ። The first electronic mail was sent. In the past 20 years, various computer programs have appeared የተለያየ ሶፍትዌር ከሀያ ዓመት በኋላ የተለያየ ሶፍትዌር አሻችን ሶፍትዌር በሶፍትዌር በኦፕሬቲንግ ሲስተም ቢባል ራሱ ሶፍትዌር ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተለያዩ አሉ። በግድ ዊንዶስ ብቻ አይደለም፣ የአፕል የራሱ አለ፣ ሰን ቢባል የራሱ አለ፣ ሊኒክስ፣ ዩኒክስ የሚባሉ የተለያዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ እና እሱ ራሱ በተለያዩ ፕሮግራሚንግ በፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሲባል ጃቫ አለ አሁን የኦፕሬቲንግ ሲስተም ብለን በማይክሮሶፍት ብንሄድ ማይክሮሶፍት ዶስን እየተጠቀመ ነው። ዶስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና በራሳቸው የቀሩት ደግሞ ለየት ያለ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አሁን ጃቫ፣ ኤችቲኤምኤል፣ ሲ ፕላስ ፕላስ የተባሉ የተለያዩ ሶፍትዌር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ መጡ። That offered real-time communication using the internet. ይህንን ኮሚኒኬሽኑ በጣም እያሻሻሉት መጡ። Over the last 10 to 12 years, social websites became more and more popular. They can also አሁን ደግሞ አዲሱ ሶሻል ዌብሳይት የሚባለው ነው እና እንደ ፌስቡክ፣ እንደ ትዊተር፣ እንደ ዩቱብ እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱም ለኮሚኒኬሽንን የሰውን ኮሚኒኬሽን እያሻሻለ አንዳንድ ጊዜ ላይቭ ሪል ታይም ይባላል። አሁን ሪል ታይም ማለት እንደ ቴሌፎን ቴሌፎን አንስቶ ሰው ሲደውል ወዲያው መናገር ይችላል እና ኢሜል ሲባል በወዲያው በትንሽ ጊዜ የሚያልፍ ነው እና ቁጭ ብሎ ቴክስት ቢባል አሁን እዚህ ጋር ቴክስት ያደረጉ እዛ ጋር መልስና ቴክስት ሲደራረጉ እሱ ሪል ታይም ይባላል። ማለት ወዲያው ከአንዱ ወደ ወደ ልክ እንደ ቴሌፎን ኮንቨርሴሽን አይነት ኮንቨርሴሽን በመጽሐፍም በተለያየ መንገድም ማቅረብ ጀምረናል። also be used for real-time communication and simple information sharing, one of the latest mediums for information ይሄ ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ ይባላል። ለአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ለተለያየ ሰው ለፈለገው ሰው ገብቶ ያንን ኢንፎርሜሽን መውሰድ የሚችልበት ቦታ ሆኗል። ኢንፎርሜሽን ሼሪንግ የሚባለው አሁን እናሻሽላለን ብለው በሀያ አስራ አራት ዓመተ ምህረት በዩሮፒያን ሀያ አስራ አራት ዓመተ ምህረት ይህንን ላይት የሚባለውን ሳተላይት ቴስት አረጉ። NASA sent an HD video from the International Space Station to Earth. NASA ke International Space Station uh, ke yalloga ke zaga wadam Earth message sededan. Via uh. laser within only three. Yetetakamo laser. 3.5 seconds. But 3.5 seconds was deras ya message. Basadada was. Yanel gizion a uh, gizion orato. The laser said do message. Four, three, two, one, fire. ለዛሬ እዚህ ጋር ቆማለሁ።